احذر يا عبد الله أن تسأل هذا السؤال يوم القيامة تسأل ماذا أجبت المرسلين إذا قلت أنا ما أعرف ماذا جاء به المرسلون هذه مصيبة قلت لا أعرف ما الذي جاءني به المرسلون تلك مصيبة لا أعرف كتاب الله لا أعرف سنة رسول الله يا أخي لو جاءك رسالة أو خطاب من رئيس دولة قال لك اقرأ هذا الكتاب ستقرأه بدقة كتاب رب العالمين خير كتاب سنة النبي الأمين خير سنة ستسأل عنها يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين فثم قوم قال الله في شأنهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون